百秋武道具店の動画愚かな人間どもよ我が輩は魔界の王小手抜きメタロウだお金とちょっと冷えた焼き芋が大好きな小学6年生だ今日は我が輩がしもべにしているデビルフィッシュをお見せしよう噛みつかれるから気をつけろ百秋武道具店のお店の前ここにデビルご飯が隠されてるんだ このデビルご飯を沼に放り込もうならもう大変だイデオデビルフィッシュ眠りから目覚めるのだははは愉快愉快はははあん足濡れちゃった冷たい冷たい冷たい こんにちは、百秋ブログでルガです。やってますかもうよく皆さんから質問いただくんですよ。手の内ができない、スナップがない、さえがない、どうしたらいいですか僕もそう思って手の内の動画とかも出したんだけど、もしかしたらもっと基本のところ、市内の握り方が悪いんじゃない まず自分の体に合った竹刀を手にしたら、一つ目のポイントは、ここの塚頭、ここの竹刀のお尻のところを手のひらのどこに当てるかなんですよ。これは、ここを当てるところっていうのは、手のへこんだとこ、ここ、ちょっとくぼみあるでしょここのくぼんだとこあるでしょここに、ここ、ここにさっきの竹刀のお尻を当てるようにします。塚頭っていうね、ここにこう当てるようにして持つと。これがまず一つ目。 次は、小指半掛けって話をします。小指は、使がし頭にかけるんだけど、ここ、半分だけかけます。 ここまでかけて、ここはもうかけない。この車線のところはもうシナにかけない。こういう、ここに当てて、ここね、ここ握るときね、こうなってるでしょ半分だけかけとく。半分だけかけとく。こういう握り方をします。これが小指半掛けって言います。市内のい頭を手のひらの凹んだところ、そして小指は半分だけかける。この二つができるようになると、市内がね、ずれないんですよ。ずれない。その上、手の内が締まります。手の内を締めることができる。 そして、えー、竹刀を持つ時に使う指っていうのは、主に小指と薬指で持ちます。 そすですね、この指とこの指、この指とこの指、この指とこの指だけで握るイメージですね。この指とこの指だけ。ここの3本は軽く添えるだけ。本当にこの2本ぐらいでしか持ってないこの見えてる3本っていうのは力を入れないでで、大事なことはおさらいだけど、全部の指、5本の指で竹刀を持ってしまうと、スナップは効かないんだよね。だから、小指半掛けで斜めに持って、この2本で持つイメージです。力の入れ具合で言ったら、バドミントンもそうだと思う。バドミントンも軽く持つでしょこういう斜めに持つでしょ こうやって持つ人いないでしょこうやってバドミントンやる人いないでしょこの手なんですよ。この手。この楽な手で、ターン。市内は重たいからどうしてもこうなっちゃうんだけど、これを、こう漏れた人、バドミントンと同じ持ち方できた人、こういう子が手の内ができるんです。 今度は右手ですね。右手は、さっきの左手みたいに凹んだとこを当てるってのはないんだけど、一つ確認してほしいのが、人差し指が唾に軽く触れるぐらいなんです。ここ。ここここ。下側ね。市内の下側、触れてるでしょそして、上側。 ここは指が2本開くぐらいなんですよ。こう見た方がいいかな。右手は下側、人差し指が軽くつばに触れる程度。そして今度この上側。上側実はここにね、隙間が開かないとダメなんですよ。どのぐらいの隙間か。指2本。指2本がここ隙間に入る。これぐらいの隙間は空いてないと、こう斜めに持てないんですよ。これね、これ。これが大切。下側はぴったり。上側はこれ。これ2本分。ここ開けとく。ここ開けとく。これで正しく持てるんです。この構えでやるから、 手の内ができるんですそしてこの竹刀を持つ力の入れ具合としてはここで生卵を握るぐらいって言われてます あれ意外と硬いぞ割れないわあ全然割れないわえこれちょっとなんかあれなんじゃない教え間違ってんじゃないのこれここで卵を割るなんてこれ無理かも <laughs> 無理だよいやでもイメージだよねあれ昔の卵と今の卵違うのかなめ割れないちょっと待って相当力入れないと割れないわあ割れないわここの卵強いめっちゃ強いここだけで割るなんてもう不可能じゃない昔の教え不可能だわ あえこんな近いよってことうわ無理だ無理だわ結局小指と薬指じゃ卵は割れなかったんだけどもう相当やったんだけどねまあ要するにイメージだよね卵を生卵を握ってるかのごとく優しく柔らかく持ってあげてくださいそうすると手の内ができるようになりますって話です それで最後、かの長さも見ておきましょう。かの長さ、適正な長さっていうのは、肘に塚頭を当てて、こう持った時に、人差し指がつばに軽く触れる程度って言われてます。もう一つのチェックの仕方は、握って、握って、握って、半分。握って、握って、握って、半分。三つ半。これが自分から攻めてもよし、応じてもよしのかの長さって言われてます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ